在礼拜一的部分，我们会逢到的是当月的月破大号，这也意味的是大部分的急事，请先缓一缓再做决定会是比较好的。而且呢，在周一的部分会建议大家不妨到中药行店走一趟，买一个药包，在当天呢可以做一个药浴，让自己可以把身上的病气呢给泡掉，而且呢可以达到。 泡澡之后呢，让病就可以除掉的一个效果。家中如果是有长辈的朋友们呢，如果又是有患这个心血管相关疾病，或者是他本来就有高血压相关疾病的朋友们哦，老师就不建议你用泡澡的方式。我们就用泡脚的方式，那温度呢，尽可能就不要过高，会是比较好的。同样也是可以有这个泡到呢病除的效果。 那再来呢，就是礼拜二的部分。那周二的部分呢，我们会逢到一个新的节气，在晚上的二十一点三十二分，我们会迎接秋分。一般呢，在迎接这个节气的前后的时候，会特别建议年长的朋友要特别的留意你们的这个温差哦，不要让自己呢，在这个节气前后的时候呢，呃，犯到这个感冒。 那在这个节气前后呢，大部分的喜庆啊、节庆呢，尽可能哦都是减缓哦，会比较好的。那在这一天呢的九点三十二分之后呢，是可以做开池的。那在这一天呢，是不宜做嫁娶的哦。那请特别的去注意一下。那至于在周三的部分呢，在这一天我们会逢到的是朱星易照的部分。那因此呢，在这一天我们是可以呢，呃，就是比较。 大方的去做开始放水的这件事情，同时呢，也可以比较放心的去做这个新工动土，还有包括这个开市入宅哈，都是比较没有问题的。那至于到了周四这一天呢，呃，我们会逢到的是误拆灶的日子，因此家中的这个厨房的这个灶，如果有要动到的部分呢，切切记请不要折在周四这一天。 那礼拜四这一天，同时也会逢到是天罡日，因此呢，牛肉相关的加工食品，请切记在周四这一天尽可能不要去食用哦，呃，不然的话呢，会降低我们的运势。那在周四这一天呢，也避免到医院去探病哦，因为当当天的话，病气会是比较重的。还有呢，在礼拜四这一天呢，是很适宜呢，可以做针灸。因此，如果您本身有要调理， 的气哦，要理气的，要调理你的那个呃身体的这个状况的，又或者是你想要埋针减肥的朋友，不妨就可以选择在周四这一天去做针灸哦，哦，会可以达到不错的效果。那至于在周五这一天呢，哦，我们会逢到的是寿日，那光是看这个名字就知道它是一个不太吉祥的日子，所以仪式请。 务必少取哦，都避开在周五这一天去执行，包括任何的交易呀，哦，都是要在这一天去做斡旋。在周六这一天呢，我们会逢到的是天马四象日，因此，如果你有要办任何的活动，你要出远行，或者是要交易的，都很适合在礼拜六这一天就是出行，或者是就是去斡旋。 谈都可以比较有这个胜算，所以呢，非常建议我们可以在礼拜六这一天哦，去安排相关的事宜哦。再来呢，在礼拜天这一天，我们会逢到的是正八作日哦。那一般逢到正八作日的时候呢，通常会建议就是呃动土啊这些相关的事宜呢，就尽量就是不要去碰。 好，那再来呢？我们来看一下，就是在当周的这个运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，我们第三名呢是我们属马的朋友，第二名呢是属龙的朋友，而第一名呢是属猴子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那首先呢，在这个礼拜你们的运势是相当的旺盛的，尤其是偏财运的部分哦。 不过呢，有要记住一点哦，这个偏财运呢是属于短线操作的，所以呢要看好就要快进快出。所以身边如果有这几个生肖的朋友，不妨呢可以参考一下他们的眼光的标的物。那再来呢，我们来看一下在当中的运势的部分呢，针对十二个生肖的朋友有没有什么特别需要留意的地方喽？ 首先呢，第一个生肖是针对属老鼠的朋友，在这个礼拜呢，会逢到周这个纠结不断的一个一周哦。那特别提醒属老鼠的朋友呢，这个纠结呢，一般呢，在这个礼拜会比较是针对人际相关的。所以呢，一讲到人呢，比较有可能会是针对在工作上面，也有可能是针对在感情上面困扰。所以，请你呢，在跟人。 人之间的互动的部分呢，在这个礼拜就要特别的去注意喽。再来呢，要留意的天数在这一周是周四。下一个生肖呢，是我们属牛的朋友，在这个礼拜，请务必要适当的去调整你的心态。这个心态来自于呢，就是你在这个礼拜有的时候会有点就是，呃，会想要得过且过，然后再就是反正就是想要。 把事情呢看的就是太 take it easy，那这样子是比较不好的啊。要适时的呢，永远的就是要保持警戒，或者是让自己永远是能够在一个高维持在一个一定的一个水准跟高度，这样子才不会被淘汰掉哦。好，所以呢，属牛的朋友在这个礼拜呢，老师要奉劝你，就是要找了这个 awareness。好，那再来，在这个礼拜要留意的天数是周五以。 周日，下一个生肖是我们属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在当周呢是逢到吉星高照的一个状态，因此呢是没有什么太大的一个状况哦。那在这个礼拜呢，唯独要留意的天数呢是星期六。那吉星照高照的一个时候呢，对于属老虎的朋友来讲呢，你可以呃很全面的去做很多方向的一个决策跟决定，所以呢。 在这个礼拜，你也会觉得脑袋是比较清新的，方向也是比较，呃，清楚的。不妨呢，在这个礼拜呢，就把一些本来就是打死结的，或者是想不清楚的东西呢，都在这个礼拜理清楚吧。再来，下一个生肖是我们属兔子的朋友了。属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于能屈能伸的一个状况，也就是，就算你有委屈，或者是你在这个礼拜觉得，呃。 受到一点阻碍啊，或者是困难呐，你也不会觉得说，嗯，就会退缩了。你还是一样呢，会勇往直前哦。你还是一样会克服眼前的一些状况，还是会继续呢往前走。所以呢，属兔子的朋友呢，在这个礼拜你的韧性是相当的强的，在旁边的人看的呢，都都不经意的都要帮你拍拍手哦。 那属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，是会是相当好的一个工作伙伴哦。所以，如果你的这个组员啊，旁边有属兔子的朋友呢，请务必呢，要好好的提醒他们一把。那在这个礼拜呢，要注意的天数呢是星期日这一天，请务必要留给自己好好充电蓄电，因为在这个礼拜你已经忙了六天，礼拜天一定是要留给自己好好休息的一个礼。 天喽，那再来下一个生肖是我们属龙的朋友。属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，是需要抛开矛盾的一一周哦。这个矛盾呢，很多时候是来自于你无意间造成别人跟别人之间的矛盾，所以请你要注意你的言行之间，不要莫名其妙的造成别人之间的纷争，到最后当别人。 对起了这个话的时候，发现其实你是那个背后的这个主使者的时候，你就很有可能会受到最后的这些矛头全部又指到你这边身上了。所以，请你要把这个矛盾呢给抛开，那再来呢，也要抛开你自己内心的这个矛盾，因为你会去制造别人的矛盾，一定是你内心本身就有一些。 心结是没有打开的，所以你才会这边讲一点，那边讲一点，这样子你理解了吗？属龙的朋友呢，在这个礼拜呢没有要注意的天数，但是呢就是要注意你的口，有可能会造成很多的问题哦。下一个生肖呢是属蛇的朋友，那属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢是需要保持你的 passion，你的热情，尤其是对于人事物都是一样的。 那在这个礼拜呢，如果你能够保持这样的一个步调，在这三样事情状况的话，你的运势就会相当的好。可是如果呢，你的热情只能维持在，比如说三分钟热度啊，或者是七分钟热度，然后你就往下掉的话，就降温的话，那你的运势呢就会往下掉了。所以老师会奉劝你哦，在这个礼拜能够持之以恒，保持你的热度，就会是你的运势的。 保温瓶，在这个礼拜呢，属蛇的朋友呢要注意的天数是星期六。下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友呢，在当中呢，会原则上是不再迷惘了。对你来讲，在这个礼拜，你可以找到你要的答案，一个出口，你可以很顺利的得到你想要的一个方向。所以属马的朋友，如果你。 在这个礼拜呢，有人给你引导方向，请你务必一定要谢谢他哦，因为你得到了一个贵人的指引。这个礼拜属马的朋友呢，要留意的天数是星期一。再来呢，下一个生肖呢是属羊的朋友。那属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，是会逢到扭转局势的一个状况，也就是你不再会觉得自己是属于弱势的那一个方向哦，你可以掌握。 这个局势了，你可以呃主导了主导权，这个球是在你身上了。所以在这个阶段的时候呢，老师建议呢，你可以呃发话，甚至呢，你可以嗯试着去让自己呢能够把这个把这个事情或者是把这个市场呢做得更大。那再来呢，呃，老师也会建议呢，属羊的朋友呢。 如果你是在感情的部分扭转局势的话呢，尽可能呢试着让这个温度呢能够再升温的多一点哦，对你会是比较有利一点的哦。那在这个礼拜呢，属羊的朋友呢要留意的天数是星二。下一个生肖是我们属猴子的朋友，那属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于一帆风顺的。 基本上呢，在这个礼拜时候，这朋友运运势也是相当旺盛哦。所以一帆风顺的状况下，你唯独要注意的部分是时间管理，尤其是当你事情都做得非常的顺遂的时候，你要安排你的时间在做什么事情，在学习，还有一样就是，呃，怎去发想你想要做什么，未来要做一些什么规划。 那这样子对你会是比较理想的哦。那属猴子的朋友呢，老师也会建议，如果呢你在这个礼拜呢，可以多花一点时间在家庭生活上面呢，也会是更理想的。因为在这个礼拜你有更多的时间呢，可以分配给予你的家人哦，跟甚至呢是亲友啊。那所以在这个礼拜不妨多多关心他们的需求，也是不错的。 下一个生肖是属鸡的朋友，那属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢是属于原地踏步的一个状况，代表不管是在家庭啊，或者是在工作方面啊，可能很多时候，不管你再怎么样去催促啊，或者是再去 push 呢，都没有什么太大进展，会觉得一直都是 pending 的。那既然是这样的时候，老师建议你也就不要太去心急了，哦，就让他先维持原原状吧，这样可能也是比较好的。 那再来就是这个礼拜呢，属鸡的朋友呢要留意的天数是星期一以及星期二。那下一个生肖呢是属狗的朋友，属狗的朋友呢在这个礼拜呢要注意的是收支平衡的一个状况。那代表是你在这个礼拜很有可能会有一些意外的支出，那切记如果是有人要跟你借钱，也就是不是你自己要支出的，是你可以选择不要支出的项目的时候，请你要先三思。 那再来就是，如果这个支出是必须要，是必须要经由别人一起跟你做决定的时候，比如说另外一半，那请你也要让对方知道之后再支出，这样子才不会事后呢引起家庭革命哦。那属狗的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数有三天，除了周一，还有周二跟周四，所以请务必要注意。 最后一个生肖是我们属猪的朋友。那属猪的朋友呢，在当中呢，是属于想要图个清净的一个礼拜。在这个礼拜呢，你是不想要被打扰，不论是被同事，或者是被家人、被另外一半、被亲人都是一样。你想要有自己独有的空间，好跟时间，好可以去做发想，甚至是可以呃静下来。 让自己可以，呃，就是放空也好。所以在这一个礼拜呢，属猪的朋友，即便你想要很有自己的空间，也请你务必要解释清楚，让这些周边的人知道，才不会造成不必要的误会。在这个礼拜，属猪的朋友要留意的天数是星期三。接下来，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友吧。 首先呢，第三名呢是我们属老虎的朋友，第二名呢是属蛇的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢，基本上只要你们愿意聊天的话，都很有机会可以聊出一片天，尤其是针对呢还是在暧昧的状态还未到有达以上的朋友们。 老师会建议你们呢，可以透过 A P P，甚至呢有有机会的话呢，可以透过那个讯息啊，多去聊天、见面聊天，能够面对面更是可以越聊越起劲，聊到对方的心坎里哦。不过呢，在聊的状况之下呢，还要注意一件事情，就是当聊的越多、越深入的时候呢，也要注意不要。 聊错方向，因为有些话题是比较敏感的，也有很有可能呢让对方不开心的哦。好，以上呢是我们当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方按的微信号加入老师，或是透过下方的官网联系老师。我们下周准时。 再见喽，拜拜。